Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de matemáticas número 2. En este programa quería describir un poco lo que es la proporción áurea, pero lo que no sabía es que al igual que en el arte, esta proporción ha sido muy importante en la arquitectura. Como en la música y también se ha súper comprobado que los rostros más hermosos son aquellos que sus longitudes se ajustan precisamente a esta proporción áurea. Y no solo está la proporción áurea, hay sucesión áurea, hay número áureo, rectángulo áureo, triángulo áureo, pentágono áureo, espiral áurea y ángulo áureo. Todos estos hallazgos que desconocía me comprueban que son el principal eslabón que une al mundo de las matemáticas con el arte y la naturaleza, como lo descubrirán en este video. Pero también resultó que es el mayor misterio de la naturaleza y lo más cercano que tenemos a un vínculo cósmico. Si dividimos cada número de esta sucesión por el anterior, estaremos obteniendo números muy cercanos todos a lo que se ha denominado el número áureo o número phi, que es 1.618033. Este patrón con la secuencia divina o de Fibonacci pueden observarlo en los pétalos de muchas flores. Kepler descubrió incluso que patrones autosemejantes se observaban también en los capullos de muchas flores, con la misma secuencia de Fibonacci. Fue el italiano Luca Pacioli el que empieza a denominar este tipo de proporciones que involucran el número Fi a relacionarlos con una proporción divina, porque primero el número Fi es único, como Dios, Segundo, la proporción áurea se define en tres segmentos de recta, como la Santísima Trinidad. Tercero, el número phi es inconmensurable como Dios. Cuarto, el número phi está en todas partes como Dios. Conociendo el concepto del rectángulo áureo y el triángulo áureo, si comenzamos a dividirlo en pequeños rectángulos y triángulos áureos, cada vez más pequeño, y luego unimos los vértices con arcos de circunferencia, tendremos finalmente la espiral áurea. Me viene con esto la memoria la teoría del Big Bang que dice que todo surge a partir de un diminuto pero potentísimo tipo de energía aún desconocido que emite una onda expansiva logarítmica dando lugar a la creación del universo, cuya expansión aparentemente ha continuado pero mucho más lento. Con nuestros limitados sentidos estamos observando aquí la fuente de simetría divina que se ha convertido en el misterio más grande de nuestra existencia. Desde hace miles y miles de años, eh, la espiral ha sido un símbolo predominante en la Tierra. Se han hallado espirales en toda Europa y en muchas culturas americanas también. La espiral es como la fuerza de torsión del universo. Incluso la vemos hasta en la bañera, en nuestro ADN. Se encuentra en los huracanes, en muchas especies animales, como en este caracol. En los corales marinos, en las telarañas. en todo tipo de fósiles también pueden verla. Ustedes, si han tenido en su mano un fósil, la verán perfectamente. Si conocen los caballitos de mar, mírenle la cola, por ejemplo. Corten la coraza de un caracol por todo el centro para que observen esto que están viendo. En el arte y en la naturaleza existen muchos otros patrones, como este pentagonal de la estrella de mar, por ejemplo, o el de esta fruta, el carambombo, o la trayectoria del planeta Venus durante un periplo de más o menos unos 8 años. Pero todo este tipo de patrones los veremos en el próximo capítulo que les prometo será más increíble que este. La espiral áurea es una espiral logarítmica que crece hacia afuera siguiendo el factor de Fibonacci y la podemos observar continuamente en la naturaleza. Incluso en la galaxia también la pueden observar ustedes. Si observamos crecer varias plantas a intervalos de tiempo en un video, podremos observar perfectamente cómo simplemente danzan siguiendo la espiral áurea. espiral áurea aparece una y otra vez en la naturaleza a través del principio de la autosemejanza geométrica. Díganme ustedes qué ingenieros tiene la naturaleza, por ejemplo, para diseñar un brócoli como esto. Miren esa simetría tan perfecta. Todas estas pequeñas esculturas que ustedes están viendo han sido creadas precisamente empleando las proporciones áureas y el número phi. Al mismo tiempo nos permiten entender de una manera más práctica en qué consiste el denominado ángulo de oro. Es este precisamente el ángulo que los ingenieros de la naturaleza encontraron como la mejor manera de distribuir las hojas en un tallo o los pétalos en una flor para minimizar la superposición. Esta serie de mini esculturas que verán ahora fueron creadas todas empleando el ángulo de oro 137 grados y medio Bueno, de todas maneras, ustedes aquí podrán ver que la naturaleza no tiene todos estos medios tecnológicos que ahora tenemos los ingenieros, pero lo ha logrado hacer de una manera prodigiosa. Recuerden siempre que si ustedes conocen a algún profesor de artes, de una escuela, de una academia de artes, y creen que este contenido es válido para mostrárselo a sus estudiantes, por favor compártanselo. No tiene ningún costo. Si este contenido de veras les gustó, denle un gran like en todas sus redes y compártanlo. Compártanlo siempre. Lo mejor sería que se suscribieran, pero pues está bien. Ahí vamos subiendo poco a poco. El tema, aunque un poco difícil de asimilar, es lo más cercano que se puede estar a un intrigante vínculo cósmico que algunos no dudan en llamar proporciones áureas o el sello divino. La naturaleza, el arte, las matemáticas y el hombre estarán unidos por siempre. Los espero el próximo lunes.